なんだよこれ逃げ切れない俺の指示に従え諦めつんだいいぞこのまま攻め続ける相手の攻撃は守りを固めれば軽減できるやるじゃねえこのまま残りを片付けるぞ